берегся, ці вибили, не закриваються, там взагалі замок вибило, рами повилітали всі. Ну, Самі бачите. Тут я вже мовчу. Вибиті вікна, пошкоджений паркан та вщен зруйнована господарча будівля. Пані Тетяна показує наслідки ворожого обстрілу. Жителька селища Малокатеринівка розповідає, цей будинок з чоловіком придбали в 2000 році, аби на пенсії опікуватися сільським господарством. Відтепер каже, замість висадки городу прибирає скло та уламки після обстрілу. Один раз е, ну, шарахнуло. Ну, я встала, глянула на часи, 10 часов якраз було. І одразу я в комна, в цій кімнаті ж в мене тут кровать. Перейшла в другу кімнату і двері закрила. Думаю, ну на всякий случай тут же А второй залп як ударив, от ето, от ето ж вічі, ота яма. Ото в мене все як шарахнуло, все все повилітало. Хорошо, що я туди в ту кімнату спряталась, тому що стекло везде, і на кроваті, і везде стекло було. Ну, а цілу ніч вже дрожала, ще валеріанку пила, дрожала. До утра, звісно, я вже уснути не могла. Пані Тетяна каже, зібрали та вивезли з подругою вісім ведер скла. Втім, роботи ще чимало. Переписали, а що будуть, е, предлагають якусь пленку, бачите, фронтони почти всі розбиті, треба хоч прикрити чим-то поки. А що що буде, будуть робити, я ще я ще сама ніяк не осознаю. А це подвір'я Валентини Черко. Жінка розповідає, у цьому будинку мешкає 56 років. Після обстрілу в ньому не залишилося жодного вцілілого вікна. Лалась в углу під вішалкою, закрилася тряпками. Ну, вішалка висить, одежда. Я її закрила вдома, хоч не так буде больно, як буде падати. посмотрела, у нас так заднее, заднее окно есть. Она летела вот так. И хвост э, горел. Она же так и летит. У нее хвост горит, этой ракета. После не, не выходила до утра. Ну, а тут побачила, кто что есть. Окна все поубивала. Все. В хате холодно. Спать, все ночь не спали. Все, сегодня целый день думаю, спать, что ли, ложиться, чи не ложиться спать сегодня. Или сидеть опять в углу целую ночь. Звісно, страшно. В оселі Олександра Синецького вибиті вікна уламками побило дах. Каже, нарахував зо 30 дір. А от в сусідньому будинку, розповідає чоловік, дісталося ще більше. Від обстрілу він вигорів вщент. Чую грохот, взрив, стекла повилітали. Такий свист, і це гух сюди на цю хату. От. І все. І загорілася вона, горіла, мабуть, часа два. На місці цього будинку суцільне згарище та лише кілька вцілілих стін. Пан Роман, брат власника згорілої оселі, каже: єдине, що вціліло автівка, яку встигли вигнати з гаража. Масштаб три прильоти в один двор, можна сказати. Братуха, все, що до 50 років наживав, все, пішло. Ничего тут не залишилось. Ну, стены, стены, З хат. Все. Гараж. Его разбирать надо. Потолок на, на этом самом, на хате, там балки погорели. Надо снимать меня. Окупанти обстріляли селище Малокатеринівка Запорізького району з реактивних систем залпового вогню касетного типу. О 22-й годині 10 травня повідомили в Нацполіції області. Поранень дістали дев'ятеро людей. Троє працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Шестеро місцеві жителі. Чотирьох із них ушпиталили, сказала староста Малокатеринівки Людмила Волик. Одного зразу відправили в больницю. В лікарню витягували осколки, один не стали трогати, але сьогодні його знову відправили до лікарні. Постраждала жінка, одна знаходиться в реанімації чи взривною волною, її дуже вдарило, що там і викрутили, і посікло руку. Постраждала ще одна пенсіонерка, яка втратила все, теж лежить в лікарні. Пальчик пришивали, розрізи сильні, ключиця. І однієї жінки йшло видно таке, що як інсультний стан починався, вона нікого не знавала. Переправлені теж до лікарні. Унаслідок обстрілу в селищі загорілися приватні будинки. Гасили їх з півсотні рятувальників, сказала речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Баришева. На жаль, чотири будинки зруйновані повністю вигоріли. Ще п'ять будинків мають значні пошкодження, і близько ста будинків за інформацією місцевих органів влади мають пошкодження, які підлягають відновленню теперішній момент тривають відновлювальні роботи на місці цієї події. Було знеструмлено і понад тисячу домівок, а також підприємств та організацій. Повідомила речниця Запоріжжяобленерго Зорослава Цупренко. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи. Юлія Сенек, Анна Червата, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.